jeszcze inny widoczek na wnętrzu kościoła mariackiego jakiś kolejny ołtarz no dzięki nowej kamerze wideo pomimo kiepskiego światła filmik wychodzi całkiem przyzwoity